workshop. <sighs> În primul rând, uh, ce mi-a plăcut uh, este starea de um, libertate. Mă simt simțit foarte liber în um, am exprimat gândurile, emoțiile, uh, în a face tot ceea ce simt, uh, în a comunica cu toți cei care au participat în acel, la acest workshop. Și nu e vorba numai de o vorbărie goală, e vorba de mm, a comunica la nivel de suflet cu ceilalți, de a te apropia sufletește de ceilalți. Mi-au plăcut foarte mult uh, jocurile, mi-a plăcut foarte mult modul de abordare a fiecărei, să zicem, uh, a fiecărui joc, pentru că la început uh, a fost nevoie de uh, un fel de acomodare, un fel de comunicare cu ceilalți, după care am început efectiv să zicem, partea de uh, aplicație, partea practică. Um, adică uh, te, uh, jocul respectiv, tehnica propriu-zisă respectivă. Și nu a fost așa ca o față de multe alte workshop unde e o chestie... Adică m-am simțit mult mai liber foarte liber față de multe alte workshop-uri, unde acolo sunt, se vede clar că sunt uh, merg chestiile punctate, merg, uh, adică trebuie să respecti niște chestii așa. Tantra înseamnă libertate, în primul rând. Și comunicare. Deci, e o cale de a rupe orice fel de bariere, de a te simți liber, fericit și de a... Poate cel mai important este să-ți regăsești sufletul și să ți regăsești și prin ceilalți. Vreau să te întreb cum te-ai simțit la acest curs de tantra? A fost o experiență extrem de interesantă. Uh, a fost mai mult decât uh, mă așteptam din toate punctele de vedere. A fost intens, dar în același timp uh, liniștit. A fost plin de energie și în același timp am simțit în siguranță. A fost uh, o contradicție, dar o contradicție interesantă și frumoasă.